ओके फेरि यो नयाँ एपिसोडमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हामीले विशेष गरेर इनको लिङ्केड इन मार्केटिङको विषयमा केही कुराहरू सिक्यौँ र आजको यो टपिक्समा चाहिँ how to increase followers in in तपाईँले आफ्नो इन सोसियल मिडियामा चाहिँ आफ्नो फलोवर्स इन्क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म केही टिप्सहरू म तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु मेरो एक्सपिरियन्सको आधारमा for example I have right now तपाईँको चाहिँ यो हामीले नर्मल्ली प्रोफाइलमा पेजमा अनि त्यस त्यस पछाडि ग्रुप्समा हेर्ने हो भने चाहिँ मोर देन मेरो टेन थाउजन्ड क्रस यहाँ चाहिँ कनेक्टेड फलोवर्स हुनुहुन्छ होइन जस्तो यहाँ nine thousand four hundred thirty four followers प्रोफाइलमा हुनुहुन्छ देन आफ्टर यतापट्टि लगभग पेजमा तपाईँको चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड अराउन्ड होइन मैले पेज र ग्रुप सुरु गरेको मैले पनि धेरै भएको छैन होइन जस्तो यता पेजमा चाहिँ अराउन्ड फाइभ हन्ड्रेड पुगिसकेको छ भने तपाईँको चाहिँ ग्रुपमा अराउन्ड वान हन्ड्रेड होइन पुगेको छ यो भर्खरै मैले सुरु गरेको पेज र प्रोफाइल होइन सो आज चाहिँ त्यही कुराहरूलाई त्यही एक्सपिरियन्सहरूलाई सेयर गर्दै म कसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फलोवर्सहरू इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू म सेयर गर्नेछु सिकाउनेछु फर्स्ट वर्क तपाईँले एटलिस्ट पनि per day leave fifty comments होइन तपाईँहरूले चाहिँ फिफ्टी कमेन्ट्सहरू ट्वेन्टी मिनटलाई छुट्याएर छोड्नुहोस् ओके सेकेन्ड भनेको तपाईँले चाहिँ इन्टरेक्ट इन्टरेक्ट गर्नुहोस् अथवा चाहिँ विस गर्नुहोस् होइन प्रोफाइलमा विभिन्न कुराहरूको होइन बर्थडेहरूको एनिभर्सरीहरूको एकदमै एकदमै राम्रो कनेक्सन लिङ्किडिनले दिएको छ त्यसमा थर्डमा भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो पेजहरूबाट पेजबाट अथवा चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलबाट डाइरेक्ट कनेक्ट गर्नुहोस् ओके डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ फिफ्टी टु वान हन्ड्रेड तपाईँको चाहिँ कनेक्ट गर्नुहोस् वान हन्ड्रेडको ट्राफिकलाई कनेक्ट गर्नुहोस् ओके एटलिस्ट पनि फिफ्टी कमेन्ट छोड्नुहोस् इन्टरेक्ट एन्ड मेसेज गर्नुहोस् एभ्री डे र प्रोफाइल पेजबाट एटलिस्ट पनि फिफ्टीदेखि वान हन्ड्रेड तपाईँले चाहिँ कनेक्सन ल्याउनु भयो भने दुई चार महिनामा तपाईँको चाहिँ टेन ट्वेन्टी थाउजन्ड मजाले चाहिँ तपाईँको लिङ्कडिन प्रोफाइलमा चाहिँ पुग्छ होइन फर इक्जाम्पल तपाईँले कसरी चाहिँ कमेन्ट लेभ गर्ने लेट सपोज होइन यहाँ एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ लिङ्कडिनले अपडेट दिन्छ वान कमेन्ट होइन यस्तो जति पनि कमेन्ट्सहरू पाइन्छ होइन यहाँ कमेन्ट गर्न सकिन्छ होइन अरू अरू पोस्टहरूमा पनि होइन यसरी चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ धेरै पोस्टहरूमा ओके सो कमेन्ट गर्नुहोस् एटलिस्ट पनि त्यो आफ्नो ट्राफिकसँग आफूसँग कनेक्ट रहेको व्यक्तिसँग चाहिँ मजासँग तरिकाले चाहिँ तपाईँ चाहिँ कनेक्ट हुनुहोस् तपाईँले चाहिँ कमेन्ट लिभ गर्नुहोस् यसले चाहिँ तपाईँमा चाहिँ एक किसिमको इङ्गेज ल्याउँछ र तपाईँमा धेरैभन्दा धेरै एकअर्कामा चाहिँ इन्टरेक्सन हुन्छ सेकेन्ड भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्ट तपाईँले चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ होइन कति अहिले त अब सुरु सुरुमा मैले फलो गर्थेँ अहिले धेरै जसो मान्छेले उहाँलाई फलो गर्नुहुन्छ होइन किनभने एक लेभलमा मेरो एउटा प्रोफाइल अपडेट छ एपडा अपडेट पुगिसकेको छ यस्तो व्यक्तिहरू छन् जो जेन्युन छन् उनीहरूलाई मजाले तपाईँले पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेक्स्ट के बढाउँछ भन्दाखेरि इन्क्रिज गराउँछ है सो यो रह्यो अनि यो प्रोफाइलबाट यसरी कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँबाट होइन यसरी लिङ्कडिनको चाहिँ राम्रो पछि भनेको नोटिफिकेसन साइडमा जानुभयो भने कसको के रोल अपडेट भइरहेको छ कसको के एनिभर्सरी हो के बर्थडे हो सबै कुराहरू अपडेट भइरहेको हुन्छ होइन यसरी तपाईँले चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स दिन सक्नुहुन्छ होइन कङ्ग्रेट्स दिन सक्नुहुन्छ होइन जस्तो यहाँ दिएको छ यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ नयाँ नयाँ अपडेट्सहरू दिन सक्नुहुन्छ हुन्छ ओके यसरी इन्टरेक्ट तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ होइन जुन मैले गरेको छु यो चाहिँ प्रोफाइलबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ यदि तपाईँले आफ्नो पेजबाट फलोवर्सहरू इन्क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ आफ्नो पेजमा जानु पऱ्यो फर्स्टमा जस्तो मेरो पेज साइमन राई हो भने यहाँबाट एउटा in a limit in a limit चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर डे यतिजनालाई तिमीले चाहिँ आफ्नो पेजमा कनेक्ट गर्न पाउँछौ भनेर भनेर चाहिँ लिङ्किनले चाहिँ अप्सन छोडेको हुन्छ त्यही अनुसार तपाईँ र हामीले चाहिँ कनेक्सनलाई इन्क्रिज गर्न सक्छौँ जस्तो तपाईँ यहाँ जाने सेयर अप्सनमा जाने त्यहाँदेखि सेयर अप्सनमा होइन यो जुन तपाईँ पेजमा जानुहुन्छ पेजमा गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा अप्सन आउँछ एउटा अप्सन यो एडमिन टुल भन्ने अप्सनमा आउँछ होइन जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो कनेक्सनहरू बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले यहाँ अहिले टु हन्ड्रेड फिफ्टीमा मैले अहिले ट्वेन्टी सिक्स मान्छेलाई चाहिँ यहाँ बोलाउन सक्छु जस्तो म अब डीबाट आउने नेमहरू सर्च गर्छु अनि त्यस पछाडि यो टाइपको मान्छेहरू मलाई म इन्भाइट गर्छु होइन यसरी चाहिँ टू थ्री फोर फाइभ जस्तो यसरी चाहिँ आफ्नो कनेक्सन बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ होइन फलोवर्स इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ होइन यसमा कतिजनाले तपाईँलाई फलो ब्याक गर्नुहोला कतिजनाले होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ बट एज अ तपाईँ फ्रिली यसलाई भन्छ फ्री मार्केटिङ है हामीले डिजिटल मार्केटिङमा दुईवटा अप्सनको मार्केटिङ स्ट्राटेजी पनि पक्कै पनि पढिसकेका छौँ होइन पेड हुन्छ एउटा फ्री हुन्छ भन्ने होइन त्यस्तै यो चाहिँ फ्रिली तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेस आफ्नो ब्रान्ड प्रमोसन आफ्नो धेरैभन्दा धेरै एउटा चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ नेटवर्क बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ गर्न सक्ने कामहरू हुन् त्यो टाइपले हामी तपाईँहरूले चाहिँ जेबाट नआउने नामहरू तपाईँहरूले चाहिँ लिमिट भइसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँदेखि आफ्टर तपाईँहरूले चाहिँ इन्भाइट गर्न सक्नुभयो ट्वेन्टी फाइभ मान्छेहरू अब तपाईँको चाहिँ यसमा यसरी चाहिँ तपाईँले नेक्स्ट अप्सन इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँले आफ्नो ग्रुपमा पनि इन्भाइटेसन चाहनुहुन्छ अथवा मोर कनेक्सन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँ इन्भाइट कनेक्सन भन्ने अप्सनमा गएर सेम तपाईँले चाहिँ कनेक्ट फिल गर्न सक्नु हुनुहुन्छ बीबाट आउने नामहरू बी बी बी होइन बीबाट आउने नामहरू तपाईँले ग्रुपमा अझ जति पनि तपाईँले चाहिँ ग्रुपमा कनेक्सन ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन सो कति चाहनुहुन्छ ग्रुपमा अनलिमिटेड हुन्छ पेजमा चाहिँ एउटा सर्टेन लिमिट हुन्छ यति दिनमा यतिजनालाई मात्र गर्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले हुन्छ भने यसरी ग्रुपमा चाहिँ जति पनि तपाईँले चाहेअनुसारको इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो फलोवर्सहरू चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नु भएन लेस पनि फिफ्टी कमेन्ट लिभ गर्नुहोस् फिफ्टिन मिनट टाइम निकालेर इन्टरेक्ट गर्नुहोस् तपाईँको नोटिफिकेसनमा आएर राखेको बर्थडे विशेषहरू वर्किङ एनिभर्सरीहरू होइन विभिन्न कुराहरू अपडेट आइराखेको हुन्छ इन्टरेक्ट गर्नुहोस् लिङ्किन आफैले चाहिँ देखाइदिइराखेको हुन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ पेजबाट आफ्नो प्रोफाइलबाट आफ्नो ग्रुपबाट कनेक्सन बिल्ड गर्नुहोस् कनेक्ट हुनुहोस् एटलिस्ट पनि वान हन्ड्रेडदेखि फिफ्टीदेखि one hundred per day so यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फ्रिली आफ्नो फलोवर्सहरू इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यदि पेड एडभर्टाइजिङ पनि तपाईँले यहाँ लिङ्कडिनबाट गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न क्याम्पेनहरू यहाँबाट रन गरेर पनि तपाईँले चाहिँ पेड क्याम्पेन रन गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्कडिनमा okay so thank you so much हामी नेक्स्ट એપિસોડમાં વેટને છું see you in the next episode thank you